دوی متر میبره ما چون پشکور را تماشا میکنه همه یک کراسو کیو بوده اینا بچه ها پشکور را پرسید دارده مرحمه تماشا میکنه جینز کراسوفکی مکاسین توفلی همش بدهی جمع خوب یا گفت زکو؟ نرخ چندی بوده؟ یک کلاس کی چند سنت اجبار خو؟ اساسی. یک اساسی سومو خو؟ یک یوش چی؟ شام اساسی. یک اساسی سومو. داشتم مال. یوش چی؟ هم این کیتی هم پایین نخواهد. یک اساسی سومو نی. حالا جینسو چی جینسو؟ جینسو اساسی با ارزش میشه. یک اساسی با ارزش میشه کرتو چی؟ یکی نه کرتو. کرتو شصت پانس. شصت پانس سومو نی ёша якшаз шасо қариб ҳазор рубл буда иш чи ёш кожинкои ашаз шасомони танакор и спартифка чи иҷо ҳамади асаз шас синтифон дора ина марҳамат тамошо кунем бачо ина бои даиҷа ландам ком будай и бандам ко чанди аҷмахо яксад ҳафтод сомоно гамес э, ранги адёл будай ко яксад ҳафтод сомоно и се чорта расветкаш дошта ё ҳаншта ино яксад ҳафтод сомо азо мешава чанд мешавад яксад панҷоҳ ина бачо ҳама чизо будай спартифико чандиам ёма 670 и бриҷаш қати ай ғамса 170 сомоно ина бачо 170 сомон бриҷаш қати ҳама размер дора ҳамин ҷо истодагиош ҳамаш қати бриҷоша на 170 чанд сомон арзон мешава 160 сомон марҳама ҷо туфли будай ба макаси ту <coughs> и спортивкои холиё чӣ Yaksa da Ne Yo? zaman? 약사도 발렸음 돈이 깎습니다 내가 안 돌아오고 이거 약사도 앞도 점어 이 반담 거지 반담 겁다 이제 아무 하나 우 자막도 이 자막도 나크스 çıkılay 150 maşa 150 so'm marhamat uch yasadda qadomish endi uch yasadasizmi so'zingni и Брыжок чист, пацанку. 85 сом? Я зимняя? Не, я зимняя. 85 сом, он омархамат, бачок, там ушок не. Брыжан ее? Брыжок чандя? Кина, кина, 95 сом, брыжай, хаусак, будай. Хашру. Кина, десета, развиткош, будай, дай, джабу, хаусошан, остай. Кина, ნამათმანს ბარდომეშავა? ჩამეშავა? აშტო დახიშენა. აშტო დახიშენა. ხაინა ბაჩო თამაში გდენ. ვიტამინი ჩაფჭავდა ბაჩო. Heyecan, kurt kaça, Twitter, Jenfer, ama çıbday. Brija, kurtka. İyi kırta uçansın boşa. Panso. Nawet panso mu? No. Jeanso czy jeans? Jeanso ja sadı bilsin. Peş peşi şans mı? Ya sadı bilsin bunu. Arhama. Kurtko çıkalaş, kurtko. İçansı mı? İçansı mı? Bir saat panca olsun. İce vandam kam dayko. Vandam ko şans mı? Şansım? Yak sadı şansım o. Arhamat. кроссовки вандамки джинс ҳама чи бидаина ҳама светош ҳаста тамошо кунем и куткоҷо чанд шид якшаз шаст сомон и свитер дарингиш чи ҳаштод сомонӣ свитерош ҳаштод сомон куткачаш яксада шаст сомон марҳамат бачо ҳама свитош ҳаста бриҷо чанд шид бриҷо авсо хайнава чо тамошо кунед нархҳои имрӯза и красовкио чанд шид красовкио ксад бист сомон иш чи як ҷо боша ина бачао тамошо кунен лайкҳоро бизанен подписатся кунен поделится кунен иншоалло бо ягон рӯз дига бозорам тамошо мекунем полне обзорш мекунем магазинора марҳамат и чанд шеди красовки десат сомонина красовки беҳтарин хай шумо дар барори кор ина боғ як магазин дига медорем иншоалло ина бачо магазин яке олим омадем марҳамат тамошо мекунем ҳама чизо аст красовки макасин женфор бружа ҳама чизо аст акаи красовки чанд шид яксад ҳаштод сомон яксад ҳаштод марзон мешава и бандамкоҳ чи туркия қати бирижаш ҳамаш аст ин э? тамошо кунем свитро чи ака бо арзон мешавадкамнес э, ина бачао бо скидкаш дошта ина тамошо кунен и туфлиҳо чанд шид ака туфлиҳо <coughs> барои шаҳо касмро кӯч хела барои шаҳ чорсаду панҷу панҷсад ё шаст менаи панҷсаду панҷу сумо аренда чи аренда барои аренда сад сум дусад сум ҳар хирбда барои прокат марҳамат ака чи ҳастм чи ҳасту сомон марҳамат тамошо кунед остин калта ғавз буда курткачаранг курткачаворӣ кожинко чи кожинка Uh-huh. بیش چند سوم شده که؟ بیش ده ست سوم برای بچه های کلخوز آباد ها؟ بله آن همه دیم تماشا کنیم در خدمان دایم جایم سلامت باشین این بچه ها چیزی در کار باشم همه هسته این بچه ها مگزین اکی اولیم همه هسته تماشا کنیم بچه ها مرحبا Акаолими спартико чанда? Ик куртка буда я? Ия са 500. Спартика хам куртка зимни. Дилем калону шаса ки не иде. Мархамат бародаро тамошо кунед ҳама чизро. 3150 сомо. Мархамат. Ки бо арзон мешава? Ягон пакет метем бадида чанд мешава акаоли яксад сисум кутара савдо бе замокдоро ина бе замокдоро яксаду бистсум замокдорош яксад сисуму сидори беҳтарин ина ғавс будай соз материалаш турки будай ина бачао магазин акай далел медорем хушо тамошо мекунем кожинко чанд шид ака дусаду панҷоҳ сумон марҳаба магазин акай далер ёш чи и кожинко мабош дусаду панҷоҳ сумони четирика марҳаба чез телефона мешавад сенсорам ҳамашам ба дастам мешавад кай дале кӯчинкои хулиган кайсар панҷо арзо мешавад бо ман хат кушоле и кӯто чаши яксади чилака асади си мешавад не калиш немеш яксад си мешавад о ҳамаша камбуд ё ҳамаш обшо ин амират фон яксад си сомонио акаима кас ин чанд шид яксад панҷо сомо о пови чи намез гара ина красовки обдай бо смойна туфа ромади берина партош и кроссовки чат кроссовки 190 аст 200 аст 250 аст қимат ма 200 аст ишчи ай 210 210 сомона баъд ина ё ҳаст ина кадомаш 650 650 сомон турки кожа дырасет кард ба хёлам се чор сот бе мало ҳеч нагуфта кожа турка чанд мешава мешӯ дар ин шакла панҷ панҷа охир шакла панҷ панҷа оки панҷам шава не намешава дина як аз даҳ сумушнарасид панҷсад чилла гирифта ай мешава моли на қариб чор азор рубл мешава сеюмин чор азор рубл бисаду ҳашту бисаду ҳашту сумо чор панҷ асветка ин айра асветка чанд хушча ишчанд сумай ҳамчизай чор асветка дод 280 сомон. Мештагиш чанда ёра? Ёра 250 сомон. 250 сомон. Марҳамат. Баъд ҳамон фот ватан ки کدامو؟ من اینا کجا هم تورتی که هم همش بعد اینجا کجا اوزبیکستان هست <clears throat> махсул ӯзбекистона кадом филмаазбекистонхитоисамосабоякожаи тоякитаригарантияшзпустмушичинамекунадяина ӯзбекистон мисол разница кожа аст и дига китои нақстара марҳамат тамошо мекунем ин вандамко чанд шид акай хушед комплект 450 дорад 400 дорад баъд ҳамино аделаш ҳаст аделаш 170 сум 170 сум и комплект а ё рамат аделоне бологио яксада ҳафтодо барзо мешава лекин зур буда ғавс хушрувай инакам киста тамошо кардеста ин осин калта куткочи ай дусад то дусад шаст мора марҳамат спатико чи хадаш тоқа дусад бисум марҳамат ин брижо чанда нака бриҷа ай 90 сума 80 сума сар мешавад то 160 то гирашда аст 160 марҳамат и чанд сум бошад кар иш 120 сума марҳамат новинка и чанд сумай 350 350 сума магазинчи ҳамия сесадпано сумон сезонушам омадаистай ҳама чизо качествени зато беймалол мепушин чанд сол гуфта боша роҳат кардам майлака хушед барори кор шумода саломат бошед майлака майлака бачаҳои бозори палкабобод честа Ина пеши мегафон компания магазин Ака Искандар. Ча ситафурай, чораха. Чокор тамоша мекунед. Ака Искандар, салом алейкум. Содин ака, салават хуб, ахвол аст. Чхила ака, салават хуб. Шалам аст, мурназе, куро хуб. Бундай кор. Садо чхила шиде ста? Не шамайда майда. Туя нахора гал зене чхил шид. Брижа, кроссовки, вандамка, спатика. Ама балан кардон. Азон ая? Шид, чанли шид ака кроссовки о? 280 сомон мешавад магазина ка искандар тамошо кунем красовки беҳтарин магазино беҳтарин буда ё чанд сомон ака сесад сом чанд мешавад то 250 сомон мешавад 250 сомон мешинед мулоим сабукак ин чанд сида ка иш сесаду панҷоҳ сомон бардо мешавад исчи ҳамин модело аста бо даҳ бист модел га э, яксаду ҳашто дусад сомон аста ҳама бори нав омадаги исчи яксаду ҳаштод сомон аст ай куҷо яка китоя Бале дуриштоя. Марҳамат. Хуб, джинсоз габзани джинсоз чанд шуда ка? Джин 100 сими дорем, 120 дорем, 150 берем ҷуро. Аҳа. Ҳама модели 60 сими ҷуро. Ай 100 сим боло. Боло, бале. Марҳамат. То 90 сима мебинам ҷа дар кошо. Арзонтар мешам бо. Ин макасин чи? Ин 100 сими мебинам. Бахтин ка. Ҳама модели 60 сими. Бандур 60 та, бебанд 60 та. Спартивка чи? Спартивка? Спартивка. 180 то 450 сумара дорем. Комплект аё? Бале. 480 сумара. Ту гаса бори Хитой аст аз ҷо. Узбекистон. Бори Узбекистон ҳатман аст аз ҷо. Кадом шаҳр Узбекистон? Кадом шаҳр ага ин амадоло гаус аст аз ҷо махруф ка амадоло бори Узбекистон. Чанд сумара бу? Ай 350 сумара. Бу дора Виниканош аст аз 400 сумара аст. 400 сумара қати бржаш. Бале, қати бржа татура. Бар, амадина боло давдай. Узбекистон ина жама фитришку адина адина се жама мадили безур кавказ се малати уже бисер мегре а маши бори навали спартифка ой фитришка чанс май а 130 сармишат то 270 280 мана бери а я сати сома то 270 280 маша бутай мархамат тамошо кунед ҳано пара мезгану пара курткачов да фитришка спартифка ولی برا آورده گیم سوید نکده مرای برا آورده این کراتوب که چند شده که؟ ست شمونی کرتکا چی کرتکا؟ کرتکا ای دی ست پانجوش ما تو چور ست پانجوش همی چند سمت؟ دی ست هفتو دی ست پانجوش شد ست هفتو دی ست پانجوش مرحمت تماشا قیلر بچه нархлар арзон бопти ikki yuz yetmish ikki yuz qirq somon deyapti marhamat yuz so'm krossovkalar yuz yigirma so'm bir yuz yetmish so'm marhamat o'zbekistonniki ham bor ekan o'zbekistonniki zo'r deyapti ko'plar и kirtovchi kirta кирта 80 сум 100 сумони бародар marhamat Bori sakson Turkiya so'm yuz somon deyishyapti ko'ylaklar и kirta akjoy туркия бародар ҳама turkiya ҳамаш туркия marhamat ҳамин ачки майл ака барори кор шумода шид ака агар хизмат шид ина магазин акам шонда биён ака марҳамат дар хизмат шумо шумо дар муваффақият дар кор